Hai semua, terima kasih um, telah memilih saya untuk buat yoga bersama-sama. Saya Shakira. Uh, welcome to Yoga with Shakira. Untuk hari ini uh, kita akan buat yoga um, untuk mengurangkan sakit belakang. Kalau anda ada yoga blocks, um, bagus untuk ada blok uh, di tepi uh, mat anda. Okey, kita akan mulakan dengan baring di baring uh, di atas yoga mat. Perlahan-lahan, slowly. Interlace jari. Angkat tangan ke atas dan bawa kaki, dua-dua kaki ke kanan. And letak kaki kiri ke atas kaki kanan dan bawa kedua-dua tangan ke arah kanan. Jadi kita akan panjangkan dan stretch bahagian tepi kiri badan. Start dari, dimulai dari jari turun ke arah bawah lengan, ke arah pinggang dan ke kaki. Kemudian bawa ke belah kiri kaki, kedua-dua kaki ke kiri, tangan ke kiri juga. Tarik nafas, hembus nafas. Tutup mata di sini. Fokus kepada pernafasan anda. Kemudian bawa kaki dan kanan dan tangan ke tengah. Bengkokkan lutut. Pastikan yang bawah belakang adalah bersentuhan dengan lantai dengan mat. Tangan kiri ke dada, tangan kanan ke perut. Buka kaki luas dan sentuhkan lutut bersama-sama. Ini adalah salah satu post yang akan memberikan keselesaan kepada bawah belakang. Bernafas dengan perlahan tapi dalam. Tarik nafas. Hembus. Hembus. tarik nafas, hembus, beberapa lagi um, pernafasan di sini. Dan kemudian buka tangan luas dan break dan bawa lutut ke dada dan buat bulatan dengan lutut. Tarik nafas, lutut ke dada dan hembus nafas keluar. Tekan lutut keluar ke arah kanan dan kiri dan jauh daripada badan. Dan tarik nafas, lutut ke dada. Hembus nafas, lutut jauh dari badan, jauh dari dada. Dan kemudian reverse the circle. Terbalikkan arah laluan. Tarik nafas, buka lutut ke tepi, lutut ke dada dan hembus. Tolak lutut ke jauh, ke arah jauh dari badan. Beberapa kali nafas dan putaran. Tiada yang salah atau betul di sini. just keep the breath going. Dan kemudian buka tangan shoulder level dan letak kedua belah lutut ke arah kiri. Kalau anda mahu, anda boleh exaggerate, tambahkan lagi intensity, bawah dagu ke arah bahu kanan. Tarik nafas. Hembus. Tangan kiri boleh ke atas kaki kanan untuk lebih menekan kaki and dan lutut ke arah kiri. dan kemudian balik ke arah tengah dan bawa kaki ke arah kanan. Kita cari lagi twist untuk di arah sini. Bawa dagu ke arah bahu kiri. Tarik nafas dan hembus yoga adalah pertama kali yoga adalah pernafasan yang betul, teknik pernafasan yang betul. Ia bukan sangat tentang menguruskan berat badan atau tentang physical aspect. balik semula ke tengah. Angkat tangan ke atas. Jarakkan tangan tapak tangan tekan di atas kaki tapak kaki dan angkat pinggul, angkat hips ke atas. Dan rendahkan pinggul hips ke bawah. Tarik nafas, angkat balik ke atas. Dan hembus nafas, turunkan ke bawah. Sekarang kita akan tahan selama beberapa nafas. Tarik nafas, angkat pinggul ke atas. Dan kalau boleh, lebih tinggi. Keep the breath going here. dan perlahan-lahan letakkan belakang dan pinggul ke bawah. Exhale everything out. Nah, sekarang lebih tinggi kalau boleh tarik nafas, angkat pinggul, angkat belakang. Teruskan menekan di atas tapak kaki dan perlahan-lahan juga turunkan belakang, turunkan pinggul ke bawah angkat kaki kanan dan bengkokkan tapak kaki kanan dan bengkokkan kaki um, lutut kanan dan letakkan kaki kanan di atas paha kiri. Tarik paha kiri ke badan dan lutut kanan anda mahu tekan tolak jauh dari badan. Jadi anda akan rasa stretch sensation di bahagian di luar bahagian pinggul kanan. Teruskan dengan mata yang tertutup di sini, tarik nafas. Tekan bahagian bawah belakang ke bawah mat. dan release lepaskan come out of the pose dan tekan dengan kaki kanan tekan lutut kiri ke arah kanan buka tangan kiri ke arah kiri dan mungkin tambahkan lagi dengan membawa dagu ke arah shoulder bahu kiri dan kembali ke center ke tengah. Jom tukar ke arah ke sebelah kanan. Kaki kiri di atas peha kanan dan tarik kaki kanan ke arah dada. Dan kalau anda mahu anda boleh tekan kaki um, kaki kiri, peha kiri, lutut kiri jauh dari badan. Dan rasakan the stretch sensation sekarang di um, pinggul kiri. Kalau kita ada kerja yang sentiasa duduk, um, bahagian ini di, di badan kita, kita tidak selalu stretch. Jadi akan cepat rasa lenguh ataupun sakit. Kalau di bahagian ini tight, sangat ketat, kita akan senang dan cepat mendapat sakit belakang. teruskan dengan pernafasan yang tenang dan buka tangan shoulder level dan kemudian dengan kaki kiri tekan lutut kanan ke arah kiri bawah dagu ke arah bahu kanan balik semula ke tengah dan bangun dan kemudian balik semula ke bawah baring kita buat begini beberapa kali dan datang ke tabletop regangkan jari letakkan tapak tangan di bawah bahu stretch ini dipanggil cat and cow stretch dan kalau an- dan masa anda tarik nafas arch your back dan hembus nafas round your back beberapa kali lagi seperti itu inhale arch your back exhale round your back bergerak dengan perlahan-lahan kita tidak rushing untuk pergi ke mana-mana Tarik nafas. Hembus. Don't mind me. I'm just tying my hair here. Sambung kembali, tarik nafas. Dan hembus. Tarik nafas, arch your back. Hembus, round your back. Tarik nafas. Hembus round your back. Keep going. Inhale, tarik nafas. dan hembus round your back. Dan sekarang bawa um, come back to the center. Bring bawa kedua-dua lutut ke tengah dan angkat kaki kiri ke belakang sepak kick dari lutut sorry dari heel tumit kiri bahagian per, bawah perut anda mahu angkat ke atas ke tulang belakang. Tarik nafas dan hembus round your spine, bawa lutut kiri ke dada dan cross kaki kiri ke arah kanan. Ini kita panggil pigeon. Bawa tangan ataupun jari ke depan kamu boleh stay di situ asalkan kamu rasa stretch di pinggul kiri atau kalau kamu boleh pergi lebih dalam jatuhkan dada ke depan tarik nafas dan hembus di dalam posisi begini anda mahu expand um, belakang badan semasa anda tarik nafas. Pastikan tiada stres ataupun tension di bahagian leher. Nah, sekarang come up on your fingers dan tekan jari ke bawah dan bawa jari ke arah kiri. Tarik nafas. Hembus. Nah, sekarang bawa jari ke arah kanan. Tarik nafas. Hembus. Now jari balik ke tengah. Bawa tapak tangan di bawah bahu. Back to neutral. Nah, sekarang kedua-dua lutut together. Sepak angkat kaki kiri ke kaki kanan ke belakang, sepak melalui tumit kanan. deep breath here. Exhale, round your back. Kaki kanan ke arah dada dan bawa kaki kanan ke depan. So, tapak kaki ke arah kiri. Kita cari posisi pigeon di arah di sebelah kanan. Tunggu stay kekal di mana-mana yang anda selesa atau kalau mahu menambahkan intensity, walk your palms forward. Labuhkan dan jatuhkan dada ke depan. Teruskan dengan pernafasan yang tenang. That is our goal in yoga. Angkat badan dan bawa tangan ke arah kanan. Mungkin tekan di atas jari dan kemudian balik ke center ke tengah dan bawa jari tangan ke arah kiri. bawa balik ke tengah, tekan tapak tangan ke bawah dan datang ke posisi downward facing dog. Anda boleh uh, um, pedal your feet here, angkat satu tumit dan tukar ke satu tumit yang lain. Bengkokkan satu lutut dan tukar bengkokkan lutut yang satu lagi. Teruskan untuk menekan berat ke arah tapak tangan dan ke arah pinggul, ke atas ke arah ke arah pinggul. Kaki ataupun lutut tak perlu um, straight ya, tak perlu lurus di sini. Anda boleh bengkokkan lutut. Ia adalah lebih bagus untuk bengkokkan lutut di sini kita tidak sepatutnya um, round our spine. Dan di sini, walk the fingers to the center of the mat, walk kaki to the titik pertengahan mat dan bawa tapak tangan ke elbow, ke siku dan relax. Kepala ke bawah, relax. Bahu, pastikan tiada tension ataupun stres di belakang dan di bahu. Boleh juga lepaskan belakang tapak tangan ke arah mat. Tarik nafas. Tekankan jari ke lantai dan walk jari ke arah kanan datang ke tengah. Keep the breath going dan jari ke arah kiri. Bawa balik ke tengah dan lebarkan jarak di antara tapak kaki dan duduk ke bawah. Yogi squat. Kalau perlu, anda boleh angkat tapak kaki ataupun tumit. Bawa tapak tangan together di depan heart, di depan our dada, di depan dada dan kalau boleh tekan siku ke lutut. Nah, sekarang release, lepaskan jari ke depan, relax, kepala relax. Bahagian leher, tengkuk dan atas belakang. Walk your right fingers di depan kaki kanan dan angkat tangan kiri ke atas. Tarik nafas sedalam yang mungkin di sini. Dan release. Left fingers di depan kaki kiri. Tangan kanan ke atas. Take a deep breath dan exhale, hembus. Now, sekarang kita cari posisi duduk yang selesa. Tangan, tapak tangan di atas lutut. Tutup mata. Kalau anda mahu, anda boleh guna uh, yoga block di bawah pinggul. Terima kasih kerana telah membuat yoga bersama saya um, harap akan jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you. Namaste.